chaqirmasdan nimaga endi именно shu kelib mani shoda so'roq qilyapsiz nima haqqingiz bor mendan gumon so'rashga sizdan hech kim gumon so'ragani yo'q aytgancha yo'lga tekkanmisiz yo'q qiz bolaman hali